Bijbel, ook met handelingen 13. En ik um, heb sommer gauw gauw zo'n so beetje in die breek gekeken. Ik heb zo'n so kaart en ach, ek hoop jy kan gauw hier zo zien. Wat ehm, um, ik zo'n so beetje nader zit. Paulus le reis hier zo van Antiochië aan die Orontes rivier naar huidige Syrië. Het hulle gerei daar na, na die eiland Cyprus waar hulle by Paphos en Salamis aangegaan het en toe van daar af is hulle op uh, daar by Perge aan wal gegaan. Ek hoop jy kan nog daar sien en dan lê Antiochie, Iconium, Lystra en Derbe dan um, Iconium, Lystra en Derbe daar gaan besoek nadat hulle in Pisidiese Antiochie ook was. Daai area, huidige Turkye daar in um, eh, Perge waar hulle aan wal gaan van die eiland Siprus af en dan daar 'n eh, Pisidiese Antiochie, ehm um, Iconium Lystra Derbe wat bekend staan ook as die streek van Galasië. Goed, daar's hy. Jy kan dit in jou Bybel volg. So ehm um, ons is by Handelinge 13, bekend as die eerste sendingreis. Nou tegnies het Paulus net een reëse sendingreis. Die ander is meer bewegings. Dit wat ons tradisioneel as die sogenaamde tweede en derde sendingreis identifiseer, is nie regtig reise nie. Dit was 'n fout om dit so te noem. Hoekom? Ja, wel gewoonweg omdat hy op die sogenaamde tweede sendingreis bly hy in Korinthe vir mm, wat 'n jaar, 18 maande, 18 maande, né? En op sy derde sogenaamde sendingreis bly hy in um, ehm, Everse vir amper 3 jaar, oor die ver oor die 2 jaar. Dis tog nie 'n reis nie, dis 'n beweging. So vandag wil ons graag meer korrek praat deur te sê Paulus het hierdie een groot sendingreis saam met die gemeente van Antiochie wat hulle uitstuur en daarna het hy meer 'n 'n missionêre beweging wat hom wêreldwyd vat wat dan nou die tweede en derde groot bewegings is wat um, waarmee Paulus besig is. Goed. Ons lees in Handelinge 13 dat daar vyf leiers is in die kerk van Antiochië. Hulle name word gegee: Barnabas wat ons nou al ken, Simeon wat ook Niger genoem word. Uh Niger beteken swart. Ons is baie oortuig dat dit 'n aanduiding is van sy uh, velkleur, dat dit 'n persoon van kleur is en wat ehm um, dis ook van die leiers van die gemeente in Antiochie is. Lucius van Sirene, Manaen wat saam met Herodes groot geword het. Is nogal belangrik ehm uh, hierdie aanduiding. Want ehm uh, dit sê vir ons een van die groot prominente eh, figure in die geschiedenis van Israel, namelijk Herodes die grote, wel in die tijd van die Nieuwe Testament, vrede heerser, dat uh, eh, Menaien ook daar omgeken het, en Saulus, want onthou hulle het vir Saulus gaan haal om hier te werk. Nou lees ons, toe hulle op een keer by mekaar was, sê die Heilige Gees hulle gelei om vir Barnabas en Saulus af te sonder vir hierdie werk. En hierdie werk is om die evangelie nou uit te dra, om bietjie die evangelie in die ehm um, wêreld in te vat, die Romeinse ryk in. En onmiddellik vertrek hulle Siprus toe. Dis seker wat so skat 60 myl, 100 km, 60 km nie weg van die land af, die eiland Siprus. Ehm um, en in Salamis aangekom. Die hoofstad het later geskuif. En daar van daar af gaan we naar Pavos toe. Lees ons naar handelingen 13 vers 6. Uh, en ons hoor, daar was een Joodse tovenaar met die naam Bar Jesus, Sien van Jesus. Hy het voorgegeen, hy is een profeet. So die Engelse het so uitdrukking charlatan, kulkunstenaar. Um, hy is nou nie een typische vermakelijkheidstovenaar nie. Hy het gemaakt, hy het um, in die antieke wêreld, ons het laas op vir mekaar gesê, was towery baie volop. Griekse magie, Romeinse magie, magic waar jy met die dooies kon praat, met waarseers kon praat, waar jy magic spells kon koop, waar jy sekere medikasie of medisyne kon koop of vloeistowwe wat ens wat jy kon drink om jou te beskerm teen magte waar jy sekere magiese kragte gekoppel het aan um, aan sekere dinge en as jy skusnaags se tweet geluide hoor as jy vir my hondjies wat hier rond speel skuis <coughs> tog met uh, speelgoed so hulle is maar deel van ons huis kort nie lank is jy het in die antieke wêreld baie towery dis baie vol towerspelle towerwoorde towerspreuke amulette medikasies jy noem dit en dan het jy baie van hierdie sogenaamde towenaars gehad. En hulle was gereeld aan die koninklike howe te sien. Ons weet van die keisers het gereeld die um, <clears throat> sogenaamde uh, eh, sterrekijkers en sulke mense geraadpleeg vir um, kennis. En voor oorloog het die ouwens gewoonlik na syke orakels toegegaan, daar by Delphi, <clears throat> verskoning het ek nou so kug, by Delphi wat um, baie bekend was in die antieke wereld, was daar 'n orakel vir die god Apollo, die Pitiese Pythian Apollo, waar die profetesse in buitengewone klanke voortgebring het, glossolalie van Laeë beoefen het. En baie keer het die ouens <clears throat> soontoe gegaan om te hoor of hulle gaan wen. En nog steeds as jy vlieg te oor ons kop. <clears throat> Verskoning. In elk geval. En dan het hulle by hierdie waarseers dan nou maar gehoor of hulle die oorlog gaan wen of nie. En uh, so dit was baie volop. Nou was hierdie eh, Barjesus ook aan die goewerneur Sergius Paulus se hof betrokke. En ehm um, hy was 'n verstandige man, hoor ons. Word amper beskryf soos Cornelius. En hy wil graag die woord van God hoor. En Elimas, soos hy in Grieks bekend staan, die towenaar, ehm uh, het hulle dan teengestaan. Maar Saulus het hom vol van die Heilige Gees aangekyk en net hier verander die naam Saulus wat Paulus is. En ons wonder tot vandag toe hoekom Lukas dit doen dat Saulus Paulus word. Want Paulus is die voel dit vir ons die vergrieksing, selfs die verlatynsing van die naam Paulus en in Latijn beteken dit die kleinkie. Um, ehm, Grieke of Romeine althans het drie name gehad in die Romeinse Rijk. Een praenomen, een kooknomen en een nomen gentile. En ons weet die naam Paulus word van nou af consequent gebruik. Nie meer die naam Saul soos wat Paulus vernoem is na um, koning Saul, die groot leier van Benjamin. Benjamin die stam van Benjamin. En ons vermoed dit is omdat Sergius Paulus hier genoem word, wil Lukas hier 'n eh, kunstige geskuif maak van half is Paulus in die Grieks-Romeinse wêreld en daarom word die naam Paulus wat by Sergius Paulus is gewoon gebruik van nou af net Paulus soos wat hy homself ook noem. Hey, jy raastlynding, ons is besig met 'n opname, ons kleintjie. En Paul, Paulus het dan um, het dan 'n magtige woord waarmee hy hierdie uh godslasteraar, hierdie towenaar bestraf. En uh, dan gaan die Here hom straf en hy gaan blind word, sê Paulus en dan gebeur dit. Waardeur Lukas vir ons wil duidelik maak dat Grieks-Romeinse towenaars en magie towenaars is nie met um uh, is nie dieselfde as die evangelie van Christus nie en dit is ook nie sterk genoeg vir die evangelie van Christus nie. Christus klop ook al hierdie magte. En dan hoor ons van die goewer wat gelowig geword het, uh, Sergius Paulus vers 12. En dan vertrek Paulus hulle na die vaste land toe. En hulle gaan aan wal in Perge en van daar af na Pisidiese Antiochie. Onthou hulle kom nou van Antiochie in Sirië. Nou in Pisidie was daar nog 'n stad met die naam Antiochie. Maar eers gaan hulle aan wal in Perge. Nou ehm dalk pas van julle al daar. Ek onthou ons het een keer daar in Perge gewees en daar was toe 'n groot sonsverduistering wat ons juis daar kon sien. Dit was aangrypend. Ek onthou dit tot vandag toe. Maar Perge is 'n baie indrukwekkende plek. Dit het hier die uh baie goeie Akropolis waar jy nog so kan opkyk en 'n baie goeie mark. Markplein wat opgegrawe is en 'n baie mooi ingang. En daar gebeur 'n tragiese ding. Daar krimp, krimp die Christendom 33% wanneer hulle eerste keer grond raak in ehm um, wat ons vandag ken as Turkye. En daar verlaat ehm um, Johannes Marcus, die latere skrywer van die Marcus Evangelie, vir Paulus en Barnabas. En ons hoor in Handelinge 15 na vanaf vers 38 dat hy gedros het dat hy hulle in die steek gelaat het. Dit was die ou wat waarskynlik in Markus 14 daarby vers 21 as ek reg onthou, kaal weggehardloop het toe Jesus gearresteer is in daar net buite die tuin van Getsemane. En nou laat hy weer vir Paulus en Barnabas hier rondom die jaar 48 as hulle op hierdie sendingreis vertrek, laat hy hulle twee in die steek. Nie goeie hoe sê die Hollanders trek rekord nie. Hy is die eerste kaalnaler in die Christendom. Markus 14 hardloop hy uit sy klere uit Jesus gearresteer word. Daar rondom die jaar 30 18 jaar later is Johannes Marcus nog steeds besig met sy streke. Is hy besig om ehm um, ja, Paulus en Barnabas in die steek te laat. En ons sal by Handelinge 15 sal ons later sien. Ehm um, dit was bietjie traumaties as ons volgende keer kyk na die volgende reise van Paulus. Paulus was nie baie lief vir drosters nie. En Johannes Marcus is nou een van hulle. <clears throat> Hoe dit ook al sy hulle kom in Antiochie in Pisidia aan. En dis nie so baie belangrike stad nie. Ons wonder altyd hoekom het Paulus Lesoen toe gegaan? Want gewoonlik gaan Paulus meer na die hoofsentra toe of die sleutelstede in die Romeinse ryk. Want dan wil hulle stap. En nou het hulle met die boot gery tot daar. Ek sal later so 'n bietjie as ek by die tweede en die sogenaamde tweede derde bewegings van Paulus kom of soos ons dit ken, die tweede derde sendingreis sal ek so 'n bietjie praat oor uh, hoe mense beweeg het, oor die weg gekom het in die Romeinse wêreld, hoe hulle gestap het, hoe die Romeinse paaie was, hoe ver uh, mense kon stap per dag ensovoorts. Maar ehm um, hierdie was nie so heeltemal 'n belangrike stad nie, maar ons vermoed dit was omdat Sergius Paulus hom so toe gestuur het omdat hy familie daar gehad het en omdat dit vir Paulus hulle 'n oop deur in hierdie Antiochië gebring het. En dan sien ons hy gaan na die sinagoge toe, Handelinge 13:14 en dan begin hy preek. Want mense kon op altyd op die um, Sabbatdag in die sinagoge 'n woord doen. En Paulus vertel dan uh soos amper die preek van Petrus op Pinksterdag uh gebruik Paulus die Ou Testament. Hy verwys hoe God Israel uitverkies het. Handelinge 13 vers 17 Uh, en dan het hy so uitleg van die hele verhaal van die profeet Samuel, van Saul, hoe David aangestel is. En nou hoor ons daai baie bekende teks van Psalm 89 dat uit die stam, uit die wortel van Isaï sal God 'n um, ehm, uh, volk oprig. Paulus sal hierdie selfe vers aan waar in Romeine 11 eers onthou ek uh hierdie hele groot belofte van God dat hy die nageslag van Dawid die Messias op pad is. En dan vertel hy van Johannes die doper vir hulle en dan vertel hy van hierdie Jesus deur wie God verlossing bring. 13 uh, vers 27 hulle het hom nie erken nie. Ehm uh, hy's tog om die lewe gebring deur uh, deur die versoek van die godsdienstige leiers die oorlewering aan Pilatus, hy is gekruisig, hy is dood, vers 30, maar God het hom uit die dood opgewek en toe het hy verskyn aan baie mense wat getuies is. En ons, sê Paulus, verkondig aan julle die goeie boodskap wat vervul is deurdat Jesus uit die dood opgestaan het. En dan haal Paulus 'n klompie tekste aan en dan sê hy David is dood, maar Jesus is uit die dood opgewek. God het hom opgewek. Handelinge 13 vers 37. Daarom vers 8:39. Broers en susters, julle moet goed weet wat aan julle verkondig word is vergifnis van sondes. En dan elkeen wat glo, vrygespreek word van alle sondes. Hm. Hoe mooi al Lukas nie vir Paulus hier aan nie. Dis mos Paulus se preek in die waar nie dat ons uit genade gered word en dat God sondaars vryspreek. Ons hoef nie meer die wet te onderhou om gered te word nie. Dit sê Paulus ook hier. Tipies soos hy in die Romeine brief skrywe, soos hy in die Korintiërbriewe skrywe ensovoorts. En terwyl hulle die sinagoge verlaat vers 42, mense gevra om die volgende Sabbat weer te kom. En uh 'n klompie het saam met hulle gegaan vers 43 en Paulus het hulle aangemoedig om te glo. Die volgende Sabbat, vers 44, daar in Antiochië, almal weer bymekaar. Paulus en Barnabas het dit gesê, maar dit het die Jode baie jaloers gemaak. En hulle toe in opstand gekom en dan skud Paulus as te ware die stof van sy voet af. Hy sê ek moes eerste die woord aan julle verkondig, soos dat hy in Romeine 1 vers 16 sê, evangelie is eerste vir die Jode en dan ook vir die Grieke, nie in rangorde nie, maar in volgorde. Paulus se volgorde is altyd eerste Jode, dan nie Jode. Maar as die Jode Paulus verwerp, dan uh, sê hy, dan gaan ons nou na mense toe wat nie Jode is. Handelinge 13 vers 6, 47 want hy is geroep om 'n lig vir die nasies te wees. En die nuwe Jode was baie bly vers 48 en almal wat bestem is het tot geloof gekom. Maar die Jode vers 50 het mense opgesweep van die vooraanstaande vroue en burgers van die stad. Hier's 'n revolusie, hier's 'n betoging. Hier is 'n godsdienstige opstand. Uh Paulus lê maak gereeld dat daar betogings is Vandag is dit politieke betogings wat ons ken in die wêreld of betogings vir meer geld. Hier is dit godsdienstige betogings. Die evangelie is so gevaarlik dat jy 'n stad moet opsweep om Paulus en Barnabas uit die stad te kry. En dan gaan hulle uit en dan skud hulle die stof van hulle voete af. Vers 51. Dis 'n simboliese handeling. Ehm um, Jesus het in Lukas 10 en Matteus 10 nog daarvan gewag gemaak dat als mensen sy disciples verwerp, wat hij uitstuur, dat hulle die stof moet afskud. Daardoor sê jy, hulle kleef nie aan jou nie. Die symboliek beteken, jullie het jullie kans gehad, ek is onschuldig aan dit wat jullie nou van nou af doen, jullie het die waarheid gehoor, jullie wou dit nie glo nie. En toe gaan hulle um, ehm, hier so van Antiochie af, naar Iconium toe. Um, jy kan die routes gaan volg, so bykie meer as een dagreis, doen hulle die selle, gaan tree op in Iconium, groot aantal jode en grieke kom tot bekering, weer een keer uh, jode wat nie glo nie, sweep die mense op, weer een betoging, en um, Paulus hulle bly nog een rikkie in die stad, vers 3, handelinge 14 vers 3, en Paulus hulle doen wonders en tekens, Ons het daaroor gepraat. In Handelinge doen nie alle gelowiges wonderwerke nie. Die apostels en die leiers. Stefanus hulle, ehm um, Filippus hulle, Paulus hulle en die apostels en die wonders gebeur in die naam van die Here Jesus. En ehm um, en dit bring die stad in verdeeldheid. Soos by Jesus glo mense nie noodwendig as hulle wonderwerke sien nie is altyd die beginsel in die evangelies dat wonderwerke bring nie per se bekering en geloof nie. In Johannes 2 vers 2:23 ehm uh, het mense sogenaamd tot bekering gekom het en Jesus begin glo, maar dan sê Johannes, maar Jesus het nie aan hulle geglo nie. Hy het geweet hoe hulle harte is. In Johannes 6 as hy nie weer 'n keer wil brood vermeerder nie, dit net een keer doen loop al daai mense weg wat die vorige dag brood gekry het. Dis 'n skokker van 'n teks. Jesus gee brood vir meer as 5000 mense. En binne 24 uur los hulle hom almal, want hy weier om soos Moses te wees. Hulle dreig hom op met Moses. Moses het elke dag vir ons brood gegee. Hy het elke dag hulle waar waar sit Eksodus 16 gedoen. Manna in kwartels laat kom. Wat gaan u doen? Jesus weier. Hy sê al die mense is dood in die woestyn. Ek is die brood wat lewe gee. As hulle nie wat ons stel nie belang nie, dan los hulle Jesus. Wonderwerke bring nie per se geloof nie. Matteus 12 waar vers 38 tot 42. Ehm um, um, word Jesus juis beskuldig dat hy dat hy kop in een mis met die duiwel is nadat hy die duiwel uitgedryf het. Die godsdienstige leiers glo net niks aan hom waar sit Matteus 16 se eerste 4 verse. Ehm um, kom die mense en sê ons wil 'n wonderwerk sien. Jesus, u moet op afspraak mirakels doen, miracles perform. Jesus weier. Wonderwerke bevestig God se krag. Maar dis nie iets wat ons doen om te vertoon nie. Dis nie godsdienstige kragtoertjies nie. Ons sjou nie af deur wonderwerke te doen nie. Ons vertrou die Here. Ons bid vir wonderwerke natuurlik. Maar dis nie vertonings nie om te wijs hoe goed is ons nie. En uiteindelik uh, wil die ouwens vir Paulus Lysteenag daar in die koonium. En toe moet hulle vlug na Lystra en Derbe. Dit le in die streek Lykaonie. En nou kom hulle in Lystra aan. En nou is daar een ruk voor die tyd. Daar was een bekende skryver Ovidius. En hy het 'n storie vertel en hierdie storie het die mense in Likaonie waarskynlik geken. So kom ek vertel jou gou die storie wat Ovidius vertel het. Hy vertel ehm um, hierdie ou skrywer van die hoofgod van die Grieks-Romeinse wêreld naamlik Zeus. Hy het ook as Jupiter bekend gestaan, hoe hy en sy boodskapper Hermes by ek dink 1000 huise kom besoek af lê. En hulle wat hulle het hulle doelbewus arm aangetrek en verslons en by elke huis wat Zeus en Hermes by opgedaag het omdat hulle nie gelyk het soos gode nie, het die mense hulle weggejaag en weggejaag en weggejaag. En toe kom hulle eendag by die huis van 'n egpaar wat baie arm was. Baukus en Filemon. Baukes en Filemon, hierdie ou man en vrou, het hulle huis oopgestel. Trouwens, hulle was so arm dat hulle somme van die dakse riete moes uithaal om kos te maak vir hierdie twee besoekers. En hulle het vir hulle 'n goeie sitplekkie gegee, 'n vuurtjie gemaak. En Baukes en Filemon het besluit om hulle enigste ou gaansie of ek dink hulle het nog een oor gehad te slag en onmiddellik het Jesus hulle gesê: "Nee, ons is Zeus en Philemon aan en Hermes hulle toe die wyn vermeerder en eweskielik was daar kos. En toe sê Zeus en uh Hermes omdat julle so vir ons goed was, kan julle kry net wat julle wil hê, maar ons gaan julle lewens red. Hulle het hulle toe op 'n hoë hoogte laat staan en gekyk hoe Zeus daai hele vlakte oorstroom met water en almal verdrink wat die gode weggejaag het en toe het Balkus en Philemon se drome waar geword dat hulle priesters geword het in Zeus se tempel. Nou hierdie storie was bekend volgens baie geskiedskrywers in Lystra se omgewing in Likaonie. Ook weet ons een van uh eh, 'n baie slim Suid-Afrikaanse prof daar in Berlyn, Silje Breitenberg. Hy het so goeie navorsing gedoen en gesê daar in die omgewing van um Lystra is daar ook na die god Zeus verwys as 'n god wat so met die natuur werk, net in daai area. En hierdie storie van Zeus was ook baie bekend. En ons het ook inskripsies vir Zeus. Daar's trouens ook so 'n inskripsie gevind waar Zeus en Hermes voorgestel word en dan het ehm um, ehm uh, Zeus en Hermes 'n sekere voorkoms. En raai wat, nou kom Paulus in Lystra En allemaal ken hier die story van Zeus en Hermes. En Paulus sien iemand wat ziek is. En hy het stip na hom gekyk, hy was verlam, hy kon nie loop nie. Handelinge 14 vers 8, Paulus na hom gekyk. En hy het gesien dat hy geloof het, hoe sê hy vir hom staan op. En daar word die man gezond. En daar roep hulle in Lycaonis uit, die gode het na ons toe gekom. Hulle het mense geword. Toen noem hulle vir Paulus, uh, vir Barnabas Zeus, en vir Paulus Hermes, die woordvoerder. Dis daai God wat altyd voorgestel word met die vlekkies aan sy voete. Ehm um, en die inskripsies wat ons het van Hermes en Zeus daar in daai omgewing, die uitbeelding ehm um, het ehm um, ehm um, uh, Barnabas ook ag ag het Zeus ook 'n baard as hy die mense kom besoek en Hermes nie. En ons vermoed hierdie mense het onmiddellik daai storie onthou van Ovidius. En hulle het onmiddellik daai inskripsies onthou. En daar was 'n tempel vir Zeus in daar in daai omgewing. En onmiddellik het hulle daai storie onthou en gesê: "O, gedoorie waar ons wil nie weer oorstroom word nie. Die gode het nou weer 'n keer kom kuier." En nou moet ons gasvry wees. Die priester van Zeus, die tempel net buite die stad bulle en blomkranse na die stadspoorte gevat en hulle wou saam die mense offers aan die apostels bring. Probleem. So jy moet hierdie agtergrond verstaan om hierdie storie van Lystra te verstaan. Hierdie verhaal van Ovidius wat so bekend was en jy moet weet daar was 'n Zeus-kultus, 'n tempel vir die god Zeus net buite die stad. En die mense was bang dit gaan weer gebeur wat in Ovidius se ehm um, se mitologiese storieetjie gebeur het. En hulle wil nou dadelik aan Paulus en Barnabas offer want dis nou Zeus en Hermes. Toe die apostels daarvan hoor, ek stop net gou daar. Want hier word Paulus en Barnabas apostels genoem in vers 14. En ehm um, dit is nogal interessante ding en net so 'n bietjie later uh vers 23 word hulle weer 'n keer apostels genoem. Dit is belangrik. Hoekom stop ek hierby? Want die term apostel word in die Nuwe Testament eintlik net gebruik vir die 12, die 12 direkte disippels van Jesus, die apostels. Maar hier word die woord apostel ook vir Paulus en Barnabas gebruik. Paulus gebruik in al sy briewe die term apostel, apostolos in die Grieks, vir homself. Hy is deur Jesus geroep tot 'n apostel. So dis duidelik dat die term apostel twee betekenisse het in die Nuwe Testament, die So word dit konsekwent eintlik in die Lukas Evangelie gebruik, maar hier ook vir die weiergroep. Daar is ook ander apostels in die vroeë kerk. Ehm um, Paulus verwys ook uh in 2 Korintiërs 8, laat ek gou onthou, vers 23 verwys hy na Titus wat 'n apostel is, 'n gestuurde. Maar apostel is wanneer hy 12 is, die 12 disippels en Paulus sluit hom daarbey in, is dit die mense wat op 'n baie unieke manier deur Jesus geroep is om uh, leiers te wees van die kerk. In elk geval, toe Paulus en Barnabas hoor hulle wil uh, gode verklaar word, skeer hulle hulle klere spring tussen die mense aan, sê wat doen julle? Ons wil jy sê julle moet hierdie gode laat staan. Los vir Zeus, los vir Hermes. En in een oomblik gaan hulle van 'n hero tot zero. Boem, alles verby. Bekeer julle tot die lewende God, dis hy wat die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin gemaak het en eh, wat die nasies hulle koers laat gaan. Dis hy wat goeie dinge vir julle gee. En en en dit het Silje Breitenberg gesê as ek reg onthou dat in daai area het die mense gesê dis wat Jesus doen. Gewoonlik word Jesus nie met hierdie soort ehm um, ehm um, natuur tonele vereenselwig nie. Uh ag in die in die omgewing nie behalwe in die omgewing van Lystra. Die mense van Lystra het aan Zeus gedink ook as 'n soort skepperfiguur. Nou kom Paulus en sê dis nie waar nie, dis die lewende God, die God, die ware God van Abraham, Isak en Jakob. Hy het um, vir julle goeie dinge gegee, reën en oeste. 14 vers 17. Hy het vir julle kos gegee om julle gelukkig te maak maar dit wil die mense nie keer nie. So los vir Zeus, dien die ware God. Los julle Zeus God. Toe daai Jode gekom. O, gedoorie waar. En laat vir die mense kom waarsku. Die volgende oomblik. Een oomblike God, die volgende dood. Begin hulle Paulus met klippe gooi. Laat hom uit die stad gesleep onder die indruk dat hy dood is. Daar vind 'n steeniging plaas. Hulle het hom verdood buite die stad gaan gooi. Daar het gelowiges om hom kom staan en Paulus het opgestaan en weer in die stad ingegaan. Hm. Hy word vir dood gelos. In Joodse tradisie gooi hulle jou toe met klippe. En dan is jy eintlik dood. Ehm um, maar hulle het hom gegooi en toe sleep hulle hom buite die stad en los hom net daar buite. En die Here red Paulus. En Paulus kom weer in die stad en hy vlug nie. En die volgende dag vertrek hy eers. Dis 'n mooi storie. Dis 'n skokker. Al sien mense wonderwerke gebeur, sal nie glo nie. Wat laat mense glo? O, o, uh wat het Petrus laat glo toe Jesus daar in Johannes 6, toe almal weggeloop nadat Jesus weier om weer brood te vermeerder, daai storie wat ek nou net met jou gedeel het, Johannes 6. En en en, en selfs Jesus se uh, omgeving, die dis, groter disciplekring wegloop, vraag Jezus vir Petrus, wil jylle nie opgaan nie? Dan sê Petrus nie, Heere, ons het een wonnewerk gister gesien nie. Dan sê hy, u het die woorde wat eeuwige lewe gee. Jy sê nie die woorde glo nie, gaan jou wonnewerk jou nie laat glo nie. Paulus doen wonnewerke, mense wil om doodmaak, maar dis die woorde van, van, van Paulus self, wat hy het Jesaja aanhaal, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die goeie nuus bring. Paulus lê gaan voort. Daarna het Paulus, hoor ek vers 21, na Lystra, Ikonium uh eh, en Antiochie gegaan. Hy is hulle betoog teen hom, Paulus byt vas. Hulle betoog teen hom in 'n volgende stad, hy byt vas. Hulle gooi hom met klippe en flenters en Paulus byt vas en hy versterk mense en hy sê vers 22 ons sal nog deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom. Elke gemeente het hulle ouderlinge, presbiteroi aangewys, leiers. En daar het die gemeente gevas het, ehm het die apostels hulle opgedra aan die Here. Paulus is nie 'n tref en trap prediker nie, hit en run. Hy moes vlug vir sy lewe, maar hy gaan weer terug na die eindste stede waar hy hom weggejaag het. Wat 'n dapper man. Hm. Paulus weet 'n Christen ly. Hy vra aan die Here hoekom het hy dit toegelaat nie? Jy en ek het 'n ander teologie. Ons het groot geword met 'n soort teologie jy's geseën as dit met jou goed gaan. As dit materieel met jou goed gaan. As jy nog nie in 'n hijack was nie en ten minste dit oorleef het as jy in een was. As jy geskiet is en nog nie dood is nie. As jy corona oorleef het dan is jy nou geseënd. Ons vat dit uiterlik. In die Nuwe Testament het die verstaan van seën vergeestelik. Het dit aan die kruis van Jesus, ekskuus. Hey, moenie so blaf nie, ek is besig. Um het die kruis van Jesus ons seën geword. Um in die Ou Testament is jy geseën as jy grond het, as jy lank lewe. In die Nuwe Testament het jy ons niks grond nie. Hulle is vreemdelinge en bywoners sê Petrus in 1 Petrus hoofstuk 1 en 2. Paulus sit in 'n tronk en hy's 'n geseënde. So hoe verstaan die Nuwe Testament seën? En as jy hierdie versta nie verstaan nie, gaan jy nooit die Bybel verstaan nie. Maar um, ja, kom sit hier by. Sê hallo, sê hallo vir die mense, pennetjie, sê gou hallo. Dan sit jy stil. Ja, moenie my nou so nie sit stil. In die Nuwe Testament is jy geseënd wanneer jy in Christus is. En wanneer jy weet ek moet Jesus se beker drink. Eers 'n kruis, dan 'n kroon, eers 'n beker, dan 'n troon. Dis wat Jesus bedoel in Markus 10 as hy disippels vra vir die beste sitplek in die hemel. Kan julle my beker drink? Ons sal nog baie verdrukking moet deurgaan. Christene is gemaak vir swaar kry. Soos ek altyd sê, ons het 'n chassis, 'n goeie onderstel vir lyding. Eerste Petrusbrief gaan daaroor. Ek verstaan nooit hoe hoekom dink ons altyd lyding is straf nie en hoe gaan ons dit maak nie. Jesus sê ek sal julle dra. Ek sal julle deurdra. Ek het julle verseël met die Heilige Gees. Dit gaan nie oor geloof sekerheid nie, dit gaan oor Heilige Gees sekerheid. Daarom kan Paulus teruggaan na gemeentes toe waar hy vervolg is. Hy vlug nie vir sy lewe nie. Hy vlug nie vir sy toekoms nie. Hy weet hy het 'n toekoms by Jesus. Sy toekoms is nie dat hy 'n werk gaan hê oor 5 jaar nie. En ek sê nie jy moet nou onverskillig raak nie. Maar Paulus het die evangelie van Christus verstaan. Hy het geweet wat Jesus bedoel. As jy Jesus volg, draai jou kruis. Jy gaan jou lewe verloor en hy het dit klaar verloor vir Jesus. Dis wat kruisdra beteken. Gaan lees Markus 8. Gaan lees Markus 8 vers 34. Waar Jesus sê, ehm um, jy gaan sterf. Verloor jou lewe vir my dan kan jy niks meer verloor nie. Kruisdraers is skokker van 'n beeld. Dit is net ons wat hom so sag gemaak het dat ons dit nie eens meer hoor nie. Kruisdraers het doodsvonnis. Net Jesus het daai beeld gebruik. Christen is klaar dood. Dan gaan Paulus terug na die kerk toe na regulle ouderlinge op leiers. Presbiteroi. Ehm uh, nie predikante nie. Ouderlinge as die leiers van die vroeë kerk. 'n Presbiteros is ehm um, die woord vir 'n Joodse leier of is 'n woord vir iemand wat oud is in jare? Uh maak nou nie saak nie. Presbus en uh, word ook baie keer gebruik vir 'n soort diplomatieke skakelpersoon. Maar hier word dit 'n term vir um, wat ons later ampte noem. Die Nuwe Testament het nie ampte, die amp van ouderling en die amp van diaken nie. Hulle het funksies, leiers funksies dis mense wat medegelowiges moet versorg. En toe reis die apostels verder, Handelinge 14 vers 24, na Pamfilië toe, terug na Perge toe. Paulus loop al terug op sy hakke saam met Barnabas. Hulle bou mense op, hulle vat die evangelie vorentoe en agtertoe bou hulle op as jy verstaan. Hulle wen nuwe veld op die sendingveld, missionaal. Hulle bring mense deur die krag van die Here tot geloof in Christus en dan bou hulle daai gelowiges terug op in hulle geloof. Vorentoe en agtertoe word die nuwe momentum van die evangelie. Vorentoe wen jy geld en agtertoe daar waar gelowiges reeds kerke gevorm het, gaan bou jy hulle op. Want opbou, skryf Paulus later vir Korinteërs, is die belangrikste gawe van die Heilige Gees. Enige gawe wat ander gelowiges opbou, 1 Korintiërs 14, gaan lees dit. Gaan lees Efesiërs 4, gaan lees 1 Petrus 4, gaan lees Romeine 12. Gawes se primêre funksie is om op te bou. En wat het ons hier daarvan gemaak nie? Het jy hierdie gawe? Praat jy in tale? Kan jy mense gesond bid? Iemand vra nou die dag vir my, wat is die grootste wonderwerk wat jy al ooit gedoen het? Ek sê om mense op te bou in hulle geloof. Hy kyk my anders of hy dink ek is nie ernstig nie. Ek sê jy nog nooit die woord gelees nie. Die grootste gawe 1 Korintiërs 14 is om mense op te bou in hulle allerheiligste geloof. En as jy mense nie opbou nie en jy hou net vertonings, dan steel jy God se eer. En toe gaan hulle al die pad terug vers 26 Antiochie toe waar hulle aan die genade van die Here opgedra is. Hier het ons die groot beweging van die Antiochieense gemeente wat 'n stuurende gemeente is, 'n missionale gemeente wat Paulus en Barnabas die wêreld vol stuur na die eiland toe, na Antiochië in Pisidie, na Iconium, Lystra en Derbe. En nou weet ons, lewensgevaarlik om 'n volgeling van Jesus te wees. Lewensgevaarlik. Vandag het ons kennis gemaak met Paulus. Ons het uh, saam met hom uh die pad geloop, hoe hy tot bekering gekom het, hoe Christus hom op die Damaskuspad gerem het, gered het, uh, apostel vir die nasies gemaak het. Ons het gesien hoe hy in Antiochie begin werk het, hoe die gemeente aan Antiochie hulle uitstuur. Wat leer ons? Ek hoop baie dinge. Maar jy en ek is van die eerste oomblik af tot ons tot bekering kom in diens van Jesus. Ons is onmiddellik disippels. Ons meld aan vir diens. Ons is gestuurdes van die Here, oral waar ons gaan. Ons is vandag die uitgestuurdes van die Here. Mag hy ons elkeen toerus om dit met krag te doen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ek vandag kon leer by Paulus en hoe U deur die Heilige Gees die kerk uitstuur die wêreld vol. Leer my Here om ook 'n gestuurde van U te wees. Leer my om ook 'n disipel te wees, 'n volgeling van Jesus. Leer my om die kruis te dra, maar om met groot vreugde dapper op te tree. Maak my een van die dapper helde in die naam van Christus. Amen. Thank you.